Jo ospiel. Horri 2000. Aduela urtebete jentifiko karrista Euskal Herrian. Cristinaa Cristinaa aterira dure gobernatzen publizidad putre hori. Zumbi bat etorri da eta horrela trekintzak. Gauen dios, zara izura guardatuko zara. Bertxure batek bakarrik atera gaitzak erazunetatik. Ez nahi barreo. Agirre! Ieli dantzaria. Partidoak eskua lusatzen dizu Euskadi gobernatzeko aita zeme bezel. Tomasek ez du ezer zuen gandik nahi. Bakea nahi bat, izango. hartuko dugu. Baina, Carlos, hile dago? Bueno, bueno, orduan dineu. Pelikula ikusi nahi duzu, baina ez dakizu nola? Zure herrian ikusi edo proiektatu nahi duzu? Norbaitek esan dizu puta mierda bat dala, baina lat ere ikusi nahi duzu? erantzuna baiezkoa baldin bada, idatzi elbidu honetara. Katio txak! Gure elkarteko kideok, filma proietatzera jongo gara, dela etxe gaztetxe, lantoki edo zure etxeko egon Zure mezuaren zai gaude, guk entzungo zaitugu!